Galilea, acabo de comprar unas cervezas. ¿Quieres tomárnoslas con nosotros? ¡No! Ok. Abraham, ¿quieres fumar unos cigarros con nosotros? ¡No! Ustedes, ah, tengo pastillas. ¿Quieren tomar pastillas conmigo? ¡No! Ay, eso qué le dijimos a todos los niños?